agala yesu nnyo muntu mulamu era abakadde be bafiira mukama waffe yesu nolwekyo omuntu mulamu obwo omuntu ow'ekitiibwa bwatyo n'abamwetoowaze ebbanga lyonna naye n'ogamba bannaayo ensi eno bannanga endowooza buli muntu alina omulabe olina owabanga oyagala otya abantu era tebulayo olunaga wakinga akolera pulaani ensi eno bannange erimu nettima erimu ettima naye katonda asigala katonda mubuli mbeera yonna era katonda atulwanira entalo zaffe bwazirwana ateerayawo newankubadde oluusi olu olyayiza okuga nti banaye ninga awanguddwa naye mukama asigala nga muwanguzi nolwekyo twagala okwebaza katonda olw'okutaasa obulamu bwa jeno edward katumba wamala mukama yebazibwe nnyo era ndooza alina ensonga mu tito essula emu nenyiri taano agamba bwa kyenava nkulekamu mu kuleete olyokotereeze ebyetaba okutereeza buli kiseera abange tulina okutereeza n'okulongoosa buli kiseera mukama waakulekawo kitalo olwa brenda brenda oyo twabalaba nga baana bato nga nange ne bannange abantu bebaweereza mu lutikko e mukono maama catherine oyo omwami we nawe yali nga taliwo nga agenze mu buweereza obutali bumu ne mu kusoma nawa maama kafeneo ng'aleeta abaana abo mu lutikko buli kiseera era nawo ne bayingira mu kwaya eya kafidre ey'olungereza kyalitewashipti era nabuuza maama kafeneo ng'okeera okusaabanaga nina okujja abaana bange we bali nsobole okusaba nabo mamaka furi batajjukiranya abaana kuba majori gwe nagattooyayata ne nemunoona bonna famire yonna nga abaleeta kumakya ate nejjera oyo we yakomawo era yatugaana waliwo nga wajja tumwaniriza n'atuzaabwe nagabange nze owawe mwemunyaniriza buli kiseera banaagamba nti ndi mugenyi ajja mpola mpola oluusi nga yevuga mu motoka wali era nga tewaba ne bakuumi naye ndowooza ku mulundi guno bano tebamutuletedde ekizibu wakati abakuumi balina okuvaawo lyale nawakakati je naateekeddwa okuba n'abakuumi ab'amaanyi kubanga engeri ye gyeyisaamu okubeera ne basiviriyani naaba nga asobola okwekolera kyo neyekulya n'amawulire tutegedde nti waliwo abamulinya akagere kagere naye mu linya lya yesu je noli muwanguzi n'okukira maama kasali ntukusaasiddeyo kufiirwa maama n'omwana waffe naye nga bwe yagenze ng'ayita yesu kale tulimusanga nabana abamuse ebbanga ttono terina ddini ate okka okuwulira nga n'owulirayo agenzi kale naye katonda atusaasire omusajja ono gwe bayita kayini yayine muganda we n'agenda mukola bubi nga bishopu bwasome n'asalawo okumutta naye katonda n'abuuza kayini abeli muganda wa luwa yagamba nze mukuumi wa muganda wange banange nze mukuumi wa muganda wange nze muvunanyizibwa bannange katonda taddewo buli muntu avunanyizibwe munne avunanyizibwe munne katonda taddewo tubenga tusobola okulaba nga obulamu bubeerawo we should be promoters of life pro-life yesu kyayogerako kubanga ajja kutuwa obulamu obwakuno n'obugenda okujja bagendala okubasaba nga tuwerekera brendon buli muntu afumitize mu mutima tube nga tuwanyisa ekigambo kyobulamu bubenga bubeerawo so si kujjawo bulamu ekyo kyekikulu era uganda gyetwetaaga yeeno uganda eri abantu abasomye akati okusomesa omwana wo ngaono n'asomera amerika n'amayiriza ne masters n'ataweereza na ggwanga lye olinaamugjawo twetaaga uganda erimu abantu abasomye ate ne babeerawo ne bakola nga balina eddembe okukola ebyo bibasomye twetaaga uganda erimu abantu abalamu abantu abalamu kyova olaba nga twambala obukookolo buno tubeere abalamu abakyala tebabwagala obukookolo buno kubanga bubakoze bubi naddala okulwanyisa lipstik naye kateekeku obeere omulamu Kambale, twagala bulamu kambale n'okwegemesa tubeere abalamu namazeeyo doozi yange eyokubiri nafe abasinga nababishopu twagimaze eyokugemesebwa nagimaze naye waliwo abaali batuli naddala lyo okusooka nga bankubeene ku ssimu n'abaali baludde n'abaali baludde okunkubira bankubira nga okugema kuwedde enkeera atukubye okubuuzaako kasi nga baagala okulaba obaandi mulamu era we byakugwa n'abamu bajja ne babagema kakati doozi eyokubiri e, nagimaze era nkyaliwo bannange tubikola lwabantu babeera abalamu si lwa bubi twetaaga abantu abalamu uganda yetaaga abantu abakwatagana ne bannaabwe abakwatagana ne bannaabwe nga basobola okuba n'okwagaana harmonious nation awatali kugamba nti ono waggwanga ki oba wankola ki oba yakula atya a ah! uganda sengeri mu bantu bawanvu bokka nga nze yandibadde boringa naye singa erimu bampi ngaoyo akutudde awo yandibadde endala nnyo naye buli muntu wa mugaso mu kifo kyeye katonda amwetaaga oba muwala oba mulenzi oba musajja oba mukazi abantu abakwatagana naye ate era Ave See says, Pharaoh in peace. Mikwano jangi, Barotarians, Abakwa Garana, Abantu of Fabetika and Wa, Baganda Wangi, between Navy and Yawu. So, I take it there, Katikiro. kulwagwate nga naye wakafiirwa ekiseera sibye wala akafiirwa omwana bali mu kuziika juuzi abantu ba katonda mwenna mukama mulungi ne mu kiseera nga kino tuddaga nti mukama mulungi era ze mbeera zibuwaawo ndagala okusooka okuwa mukyala wange ayogereko ku mwana we twatuuse weno ekyasuuse okugwa mu maaso ge ge maziga mbalaba embaga ennene embaga ennene omwana we gatabaddeeko naye kan nebaza Ah, stella oyoayogeddenga mukwano gwa brenda mukwano gweddala stella yajjanga neyebakeeka stella nga musirise nga brenda ne basomere green hill ne bagenda enabisunsa brenda n'akaabanga nnyo nga ate stella takaabatungira munne mana stella nga namugamba gwetulaba munno ngaabumye nga brenda akaaba nomubuuza brenda kyekikaalya kati tetusula bubi tuba tweyimize nemuleka ngayambambadde ebifumbo byange naye mukama namanyiira nayekuga kinyagala okujja ebulene muntu abadde amala okutuuka abantu ngaasooka kukaluubirirwa tamanyirirwawo yafuna omulimu ebbombo naye ngaalabika yeeraliikirira ogenda okutandika okukolayo ng'atya abantu oke nange nkirina nkyabantu simanyi kutunula mubantu bangi naye brenda akinkozeseza nogwe mulundi gwange okwogera mu bantu jjo ne leero nenjogera nenfuna genjogera bulijjo sikisobola nambe ono njogerera naye banange brenda njogezeza brenda mujja kwebuuza abadde ah, ayina kuza sata siri mu disemba nga nange njagala omwana nga afumbirwe naye brenda yafuna ekizibu kafuna boyfriend namdisappointinga nagumiikiriza yaŋambanga ne mugamu nemugumiikiriza ajja kutereera omwana yagaana okutereera muvuka ng'anywa omwenge brenda nakoowa naga nti aa ze mbikooyi naye buli lwe yalumwanga nga nange kino yalinganga mu amerika naye nga nkifiringira eno nenkuba essimu ngaate munange nga kituufu nga waalina ekizibu lwenda nakyawa abaami nalwawo okubeera nga ddamu ebya okubeera nti afuna boyfriend okay oluvanyuma omuntu yanzibirako nti alina boyfriend naye nga tayagala kumutugamba abyakyama nagansagala gamba bamumanyi naye nga ateza omuntu ambuulira banange nensaba esaala nga tugane tutunulira embaga nekusande ne mama wange nga tannafa twali brenda ne mama nange nga tutunulira mbaga ku tivi zona eno olwegwako nga mukisa kyana endala bwayogera olwolugoyesi lwagala yandibadde ayambala nyinza ku mbaga eryange zisikera yandibadde akola bwati tuganga tuddeawo bwetyo nga nange ngezaako nyemboza eyogireeta ey'embaga ndabe nti akikola kanga nze mami yange bwenebeerawo njakukola bwen wako yagamba saagala mbaga yange beeko bantu bangi naye tadi ajja kuleeta abantu abangi <laughs> nga nange muganange ngaagando ga saagala baleete birabo nange nyonga nte nno ebitabo era tebyetagisa nga bwe bajja ne baleeta butono nnyo kimala aganga tunyumya embaga naye munange embaga omwana wange gyafunye yeeno tagirabye naye enzikiriza ali muggulu kubanga yagambye jesus era weyondo bwe yaŋŋambye nalina ekintu kye nayongedde neŋuma kw alumi nabadde ndi bubi nnyonyo enawuuza bulinda yakoze atya ng'agenda okufa anaba yayise jesus nangwako neŋuma nenziramu amaanyi wewawo ekyoyo okutuuka nenzijukira bulina munyumba tubadde tusulamu batono brenda asula waggulu fe tusula wansi naye brenda bwazuuka najja ku kitana ne munyumya brenda ayagala ebyokufumba nakubuza mami otegesa ekisapa omwawa brenda naawe yiiya kwegamba bingi ekirala brenda oluvannyuma yayagala omulimu ebbombo yagendayo atyayo ate bweyatuuka olugambo lye lujja mangu nnyo nti mwana wa katumba ng'agezaako okukyegaana ng'agamba bajja kuntya tebajja kuba kamfate naye omuntu yagenda ngaakatambuza bwati olutajje nambuza wanbuli mwana wa katumba bwebityo nasanze naganye biki ku mande brenda yakomawo yali ambadde olukwe lulungi nga sirulabamu olunaku brenda gayengoezasenaayi brenda ngaonyumye naye ngaalabika ali so tayad nemubuuza mbadde n'abantu bangi kinedda nanyumya alina emboozi gyenyumiza era abaokumunyuba nemujja kunyamba baveeyo babadde akulala ogaabanyumiza naye nga sibamanyi nanga nze nabagambye abaokumulimu nti mu disemba njakgenda ngenda kugenda walasi olinanga oddayo mu amerika nabagamba nti ye njakuddayo temujja kuddamu kunda story njijjukidde yakiŋamba era bwemaze nebibanaakatukwenokuyabagamenti ngenda tagenda kuddayo bbala simanyani gwe yali anyumya naye naye ngaanyumiza emboozi eyo naye nga tiba tibajja kubitambuza bonna bonna bakole ki bakimanyi munange byebino agenze era temujja kuddamu mulabako naye bane mbadde nsaba batuyitira abantu brenda babadde akola nabo tubalabeko alina supervisor we yabadde amugambye tokutandika ne wiiki eno ajja kukola mande tuesday wednesday era nga nakyenja okukola mujje banaffe tubalabako titubamanyi era nze mbadde njagenda kuvuga ngende bomu ntuukeyo nsobole okubalaba babadde nga nyumiza ntabamu abatwala ne mu motoka nanga ntwala ogwensanga simanya ku mbuzi omulala alusanga ate olusima omukubira simu ngaagenda nonguza brenda oli luddawa nowulyanga abuza omuntu mumotoka wano tuli luddawa banaye bebamwe munange mwe balinye okusoma mwana wange nemuwagazi sokola brenda yali atya abantu naye abamanyiira banange tusanyusa nnyo balamuze ku mbaga brenda tajja kudda simanya ni gwe yakinyumiza namugamba nti temujja kuddamu kundaba kituukiridde mwebale mwagala bannange mwebale nnyo yabanyumizanga naye nga sibamanyi nangamba tukize njakola wonna wonna mufamase simanya mubiki kuzanga mulwakomaso okutula muntebe nanyumiza nze muntu sawa mwedamba ntusawa banga nkomyewo natandika okunyumiza byonna banange nsanyuse nyo okubalaba mwena mbatenja kujja banonye tunjagalidde omwana mwebale nyo mwebalire ddala bange mbasanyukidde nyo bananga okubalaba jusi twagenda okutugema embuya Eh, um, ngembuya bamugematebala muwakagundika kale kati nga bebuya bamubuuza nakubira abantu simanyi gwe yakubira yegwe nomu ayo ne bamuwa banki simaya gundi nabiwandiika ne bamukuba akayisa akoowerera akalala akapapula ne gasigala yembuya era ndoza tetujja kajjayo kubanga agenze munange banemwebali nnyo alwandiwa gwe badde bajja kumbuziwa munemwebale Nanyumi za wano na mshiki za wale na jakuta kenda dama kulilo sika tukala mtu. Bana imwe balini. Mubande balungi. Eh, kutu ya nyumi za. Brenda ya tunyumi za wana kurona. mbulira bulijjo ebyamami wamukyala senide yemuva naye nze nga sikubulira kankubulire namugamba brenda batransi balinze nagamba bonna tujja bakolako tugenda kukola babiri tukola hiv counseling ebombo at clinic nze namos robina irene senide nkola naye naye brenda yatugamba mutuule mbabulire twalina primas primas ye incharge waffe mu counseling omwami yokishemerire primas munaffe omunamukola mu dipatimenti endala ne tugamba tusigadde basatu twegabanemu tulina okukola ku baclienti bonna throughout the week brona nagamba mumpe ennaku satu ez'omudiriŋanwa monday tuesday wednesday nja zikola netugamba kale weebale naffe netugabana ennaku endala ne brenda yatunyumiza natugamba fetuva sese dadwa ntalya matooke dadwa ngalebina natubulya nagamba n'okuŋamba robina nagenze nensitookingira dadi wange yogat eh? dadi wange tayagala bya sukaali namusitookingidde yogat anywengako mpola mpola naguze buti natunyumiza buli kimu natugamba yali amaliriza okukola client najja nagamba irene robina sigenda kugenda nga sikoze ku client ono mukama waba mbadde omukisa lemi open the computer again nkole ku client ono naye bambi agende nga saawa zigenze brana nateekako kompyuta nakola client plant mulala najjanga enjala emuluma namugamba musawo kasoda kogenda nako kampi namugamba sigenda kakuwa katugende ku kanti kugulira soda namugulira nomulala najja musawo nga sina transport atewali basi najjamu omutwalo nagumuba brenda abadde muntu mulungi bana tubadde tumumanyidde mukama muwe ekiwumula ekyemirembe atuletereyo ne batulenda abalala mwebale nyo bandikwera bazadde balungi nayenobobakotuseolet naye mbamukomawo mwita wali kumi namwira nagabatiza abantu bari from my parents groups nabagurira myembe nabagurira mayuri nabagurira biki kusande shikori nandishitodi rent peace watermelon zetu haguze mbi nimkama brenda you know what let's sleep together today tugule watermelon zinda ng'abafa kunomubuuza naye gwewabiriddeko agamba no as long as those people eat that's all Praise the Lord. I'm to talk about Brenda shortly. I'm called Rose Grace J. She picks me, should pick me at Benguzi. But I stay after Galiaza, but Brenda knew my home. We would come, one day we left Bombo and it was raining. And when it was raining, Brenda decided to take me up to home. She said, Rose, no, it's raining. I can't leave you on the way. And she took me out home. And before that, I think she had started working like two days. She gave me a lift. And when she gave me a lift, as of course we are moving, she told me, Rose, where do you come from? Of course I told her. She told me, I'm going to speak to them in Uganda because we talked to them in Uganda. remember, Rose, Sagara Yogere. The I was like, wa ah, katumba nengamba yeshua agamba yes twanga akakola nendooza two days brenda nagamba nemugamba brenda my godmother she's a very close friend to your mom nagamba yeshua nemugamba yes nimba who's your good mother nimugamba my good mother she's omukyala I know that family nimugamba yes i'm a child in that family but through that interaction it really made us very close as sisters and in fact i think i'm the last person I talked with Brenda on Tuesday morning. She called me at a quarter to seven akakiiko agiwanzaeko ah, brenda mbadde nkulowoozaako naŋamba kiki naŋamba brenda nkyangenda kukola naye sirina transport naŋamba nedda tujja byogerako edda era bamaliza bati netwogera bye twali twogera but the next call i had brenda was nomo twebaza katonda kulwobulamu bwa brenda bwatuwadde tetusobola kumubuuza bingi nga bwe boogedde but we thank god for the life of brenda that ndowooza dakisuniriti yatijja mbazadde afandi agenda kunsonyiwa naye kankyogere I don't want to talk it when you are no more. Let me tell it you today. But I think most of my friends, we have shared it. I found one day was walking, way back, I think it was either 2012 or 2013. I can't remember very well. But what I remember, you are still a CDF. And I was walking towards, I was about to contact, reach a, a quarter guard. I found a no imirira. Mind. Gamaze okuva motoka ngudde wansi I don't know ogumenyese the omwana is here. adonola kalidiziya nga ŋŋamba kalidi vaiddayo emundu etu baabasajja i saw and i, I, I recall that God is great. And I saw the love of God. Because I couldn't understand why, if you have seen that car, that vehicle, how we could survive, how I could survive with my escort in that car. That's God's grace. That is God's grace. Era nalaba ekitiibwa kya Katonda ng'amaze okuva mu wansi nekulula neva mu mugamba bakomawo keep engaging them because was able to save us so those are two things which i wanted to talk about on that day Khalid Yono, this is the boy. I've been with him for some time. and is the one who worked hard for him kyali afuba ennyo okulaba nti omulimu gwe ogwa bodyguard agutuukiriza eh, omuntu gwe baamu okuuma amujja ku scene of crime as fast as possible and he did it thank you kali now let me say this as you have heard brenda has gone at a very old age 33 years prime, prime age. Those of you who are beyond 33, you remember what you are doing at 33. emyaka <laughs> gyaki gyabulamu hmm, its lifetime but that's when this terrorist decided to end his life she was to celebrate her birthday on 13th december this year omukulu kanoni ogolobi yeyatugatta n'omukyalo ono sebo watugatta era obufumbo tukyabulimu emyaka asatu tugenda mwetaaga and brenda was our first born brenda as you have heard yali muntu ali bagasiye mwana omulalu <laughs> kalampenge mumaje tuwaita bakalampe the one who's sharp sharp eh, she was there cool calm And I think that's why even the family had made her to be the treasurer of their circle. The family must have their circle. So that made her a treasurer. They save every month and she has been mobilizing them to have an investment, not to depend on our, our investment, if any. You may not say she was an A-plus student, but she was a determined student. I sent those kids away to the US at a very early age. Majo, who's not here, this one went to India and she was asking me, why did you send me to India? You didn't love me, is that why you sent me to India? But I wanted you to grow and you did. So I sent them away at very early age. And they had to forge life. But no ukuyimiriyawo. So determinedly, she, she went to school, with her sister, Majo, until she finished a master's degree in public health. Then because of papers in the US, it was difficult for her to get jobs worth her training and worth her qualification. Namukamba Brenda, why are you doing odd jobs? Ebyabakadde, biki, biki, come back home. Come back home, even if you are not going to earn a lot of money, as possibly what you are earning in the US, but you are going to have a respectable job. Come home. Of course, ngabwe ku myaka egyo abantu babakyalya bulamu eh, but eventually yakutuwuliriza n'akomawo that was 2019 as you have heard when she came on her birthday on my birthday actually what these fellows did on that day, they knew that I loved Brenda very much. They arranged a lot of Zabachara. Kubanga baategeka omukolo nga simanyi ku birthday yange nzukuka ku makya nga bagenda kumpa kirabo ntuuka mu ddiiro bampa kirabo ki bred ava waggulu akawansi it was a very big surprise That was the gift they gave me. And I think that's the day I laughed most in the, <laughs> in the family. That's the day I laughed. Even they, they keep talking about it. Her God or dad was sicker. Because it was, it was a very big surprise. So she came back. Nemugamba genda okole Because amaje ge gaba kuzizza. Bw'omba temukulidde ku kirala akawunga k'amagye kwe mukoze ki? Kwe mukulidde. Genda okole and you pay back service to what? To the army. You may not join the army in uniform, but go back, come to the army and work. So I sent that to Bombo. Dr. Musingus helped me, and the secretary, uh, the, the, PS Defense, and they employed her in the, in the health department. Now, I thought she was going to settle and I was happy that she had started loving the job because at first she had, she had feared going there, but later on she had started loving the job. Now, I don't know, mukama era ga mukama ga mukama kubanga simanyi to neebuuza nenga nti omwana wange namuyita komawo anfiiririre because if brenda was not where she was seated all those bullets would have ended in my body. So she was my guardian angel. She gave in her life for me, unknowingly. She gave in her life for me. And maybe God said, Your dad still has some work to do. But you being a good a good girl, come to heaven and will give you some more other work. Brenda, her clients were, were her priority. You have heard these people say. She loved her clients. She would come home, like daddy, omulwadde, eddagala eh, eh, eh, yalisobya, but she has to get the medicine. So you had to find the money to <laughs> help, to help that mulwadde to, to be able to get on the program again. <laughs> Transport say the, the, the, there was one who had the problem of uh, I think it was blood blood problem so she had to come and tell the mommy the mwana muto ate yazala muto naye ali she's, a, she's my client tulina omugulira msai? so had mudwaliro tugwaliyo no okugula that's brenda that's how much she loved that job that's how had started enjoying her job. Her kindness surpassed everything else because, as we have heard, should give clients a transport, should give them food, should give them whatever she could share with them. And that was Brenda. Brenda loved people. In her quiet way, she loved people. She was not so outgoing, but she loved people. Brenda Tom was our, our medical personnel. Me and, and my wife, you know, at this age, you all know those who are at my age, you know what, what challenges we have. We have had what she was doing, buying fruits, knowing what diet we had to have. She's the one who would make a good meal if you come home when, you, when you're stressed to do, excite you with a good meal. We are going to miss that. As I said, she was a the family circle mobilizer, and treasurer. She was her mother's best friend. Now we are at a loss, we have a granddaughter who's about nine, I think, and she goes to school. Now, fekakatega homework abizu. Ebimu tetubitegeera. Ne meetings amasomero. But she, she has, Brenda has been going to school she has been checking the homework of the, of the granddaughter. She has been doing everything for her. I don't know how she's going. I think she has, she has, she's even devastated. I think she's not here. She has gone to sleep. This is the kind of person we are going to miss in the home. She had made our home warm because most of these people, they don't stay there. But no, this one is in London, this one is where. He wants to be on his own. He has grown. This one is married. So we are in a home, two people. Now Brenda was the one making our home warm. And now we are her. Because of her quiet character, Brenda's friends were permanent. I think you've heard what Stella said. They have been together for ages. And Sheila. And then Barbara. All those, Barbara, they have been friends for ages. Because when she makes friends, she, make, she would make friends. She would love to make friends. On that fateful, fateful day, while having a conversation about her grandmother and my mother-in-law who passed away and will be buried on Saturday, she told me that the, the day she died, the day that the grandmother died, she felt sick and could hardly do anything. Maybe that also was a sign that her life to be cut short soon. Brenda was seated behind the driver, and that's the side that was shot at most. I think about 20 bullets on that side. The, shot, the third shot hit her so hard, and after that shot, that's when she fell on me and cried out, Jesus! And that, that's the last word she said. That's when I realized that my daughter Hospitals her last. After I got out of the vehicle, I came back to check whether that's why the, the, the, the Reverend was saying I was standing there with all my, my, my shirt drenched in blood. I was fighting to come back to see whether my daughter still had any piece of health inside her, whether she could breathe, but she was long gone. It was a very, very traumatizing moment. Mothers, fathers, think about that. Looking in the grave of your child, a child of this age, a child with a lot of life to come ahead. Then, a few minutes later, I call her to tell her I'm in the hospital, I'm bleeding today. Now, in fact, she was saying, banakwata <laughs> tebagambe namanya ebigenda okubeerawo nedda maama nja kuwolereza twali twogera ku bintu birala thank you very much nareso thank you very much for being there all the time banange nebazaninde kane mama nantaba yalende hospital nga nina okulaba nga basawa bakolako balungi sivawano <laughs> balungi maama omukono baguterezezza lidia linda abaana bange bambeereddewo ku kitanda all these days they have not been sleeping. Goloba, where is Goloba? Goloba, ono mtawanyi wange naye <laughs> mtawanyi ayinza okugaana okubeerawo. But has been there. Everybody has been there for me. Everybody has been there for us banange you have made this function ya naku na ng'ate yanaku naye ate ennaku nemugikola ki nemugikendeeza mwebale nnyo sebo netute uh, katikkiro saabasajja munebalize katikkiro yajja nandaba mu ddwaliro but as somebody was saying CDF, we need to get this out of the way at least let's arrest some people because when the katikiro came he told me something which was funny nagamba nti olwe wamala okubuulira nti bankubye omusajja namukubira namuga katikiro oliriddawa weekukume <laughs> namuga ti nekukume nekukuma ku ki simanyi kyogamba bakubye katumba weekukume so you can see the kind of fear eh? this situation is put in what in people abantu batya nnyo batya nnyo nolwekyo tufube nnyo okulaba nga tukola ki dokita kusaasira dokita kusaasira yafuuka polisimani kuba nali mu theatre nga buli omu ayagala kuyingira abantu bandaze omukwano banaye webagoya ku mediplan omedipal oh, webagoya obutayingira mubasonyiwee kubanga there was no way I, everybody wanted to come and say hello even just to say bye I, I've seen love if anything I've seen love that bishop mukama wange nojja nosabira nga tulina emirimu mingi nomanya nti musajja wo gyali leero esaala zeetaaga kusa "Say ebyo ng'ali ku kitanda nebazaanindika everybody was attended abatuletedde ebimuli oh my god nkyala nga atero kandyetagala nyo bimuli naye bajja bireeta <laughs> thank you very much it makes the work, the, the, um, gamba embeera egena nekola ki nekyukamu so i want to thank everybody bane mbebaza mwena bekikandwa mwebale kubeerawo ukiseera nekitoo Hmm? Hmm? No, let's leave him. I think you, you can you can pass to there. Or oh, you can come here. I will come closer. closer. I wonder why you now. I wonder why hey. so oh, if I'm close. amaze okuteeka wano omubiri gwa brenda provostika atukulembere muzikiriza yeni muzikiriza yabatume n'oluvanyuma tunayimba oluyimba nga tuteeka omubiri gwa brenda mu ttaka provostsebo yazaalibwa omuwala atamanyi esajja mariamu yali olubuto lw'omwoyo omutukuvu n'abunaabuniza okumiriza ku mukiraali n'akomerwa ku musaala n'afaafu n'azikibwa n'atemaga omulembafu na korupsa tunazo kuramba na agenda mkuu atuje kumkono gwake za kusomea sasa nzabi na yale bae kuma sara msanga baramna zikirizo moyo mtukuvu ne kanisa mtukuvu ya bantu rebo nawo na nokusete mo kaba tuku nokusanyire bibi nokuzokera kaba tuku nolamo kutaka Amen. Tugenda kuyimba oluyimba olwo amaze omulimu gwe nga bateeka blender mu nyumba ye kafero yaffe yesu kristo alwanyisa ebibi gyaffe gitali kya kitiibwa iyoke gifaanana omubiri gwe ogwekitiibwa ogaamaanyi gaamaanyi agakola bwe gali agali mu nsa okwejemulira ebintu byonna nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga liŋŋamba nti kwandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu mukama waffe okutanula leero weewaawo bayogera omwoyo baleke bawumule mu kutegana kwabwe ayi kristo tuddiremu kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe bwakabaka bubujje byayagala bikolebwe mu nsi byabikolebwa mu ggulu twere emmere yaffe ya leero tusonyiwa okwonna kwaffe ngaffe bwetusonyiwa abatuunuuna etutwala mu kukemebwa naye twokole mu bubi amiina nnaku ez'ensi eno ey'ebibi twegayirira ayagale olw'ekisa kye ekirungi okutuukiriza amangu omwendo gw'abalonde bo okwanguyako obwakabaka bwo omu n'abo bonna abafanga bakkiriza n'amazima erinnya ly'ekikugu kiryoke tufune essa byaffe ekyukire etabulako eryomubiri n'eryomwoyo kibwa ekyo ekitakoma ekitakwawo kwoyo yesu kristo Tanapita Basilo na maso ko, Tewak Soko, Pagkabahan ko. Umayaw maro, Gagawa ng kapimatuli, Amara, Kamamtya, Karahan hindi din, Barakay Lawansa, Isura ako tulad ito, Na, Nasnaraw. Patuloy ko na rin tayo sa kawasas ako na, Wais ko sa mga 呢？